Е, виникло декілька ризикових факторів, такі як в першу чергу. Е, нам на даний момент обмежено постачання вугілля із е, неконтрольованих територій, а також із Російської Федерації. На даний момент запаси вугілля на наших складах наших теплоелектростанцій достатні для того, щоб працювати протягом щонайменше місяця але в е, більш довгій перспективі все-таки виникають е, досить проблемні питання. Для того, щоб вирішити питання з е, ритмічним забезпеченням наших станцій, ми активно проводимо переговори із, з поставщиками із ПАР Південно-Африканської Республіки. На даний момент, на сьогодні вже Е, е, в процесі доставки знаходиться дві е, два кораблі: це 168 тисяч тонн для Центренерго, а також 80 тисяч тонн для теплоелектроцентралей. Це вугілля прибуде 4-го, перша лодка 168 і друга лодка 80 тисяч 12 грудня. Тобто на період грудня протягом грудня буде поставлено десь приблизно 250 тисяч тонн додатково антрацитового вугілля, того вугілля, яке на даний момент, на жаль, на території на підконтрольній е, українській владі не добувається. На складах такого вугілля є більше ніж мільйон тонн. Крім того, ці 250 дають впевненість в тому, що як щонайменше наступні 45-50 днів е, наша енергетична система буде знаходитися в стабільному е, виробничому процесі. За цих 50 днів однозначно можна знайти рішення для того, щоб постачати вугілля. В тому числі і з пар, і з інших ем, е, від інших поставщиків, тому з точки зору вугілля ми бачимо можливі рішення. Звичайно, це буде мати певний негативний вплив на тариф. Е, працюємо з НКРЄ для того, щоб забезпечити фінансування таких поставок. На жаль, на даний момент е, основний виробник електричної енергії компанія ДТЕК, враховуючи наявність неї двох. Ем, шахт двох великих шахт е, ровенькі антрацит та Свердлів антрацит на території непідконтрольній не Проводили активну закупівлю вугілля за кордоном, е, мається на увазі е, морським напрямком. Надіюсь, що вони все-таки. Зрозуміють серйозні ситуації і будуть проводити активні дії з точки зору ядерного палива. на даний момент на території України на станціях е, є паливо достатнє для того, щоб пройти весь 2000, ну, до десь до вересня 2016 року. Тобто на даний момент немає проблем. Крім того, ми провели дуже активну роботу із Вестінхаузом. Це е, Шведсько-американсько-японська компанія, яка готова протягом 2016 року забезпечити 5 поставок із 13 необхідних. Е, тому я вважаю, що основний виробник електричної енергії в Україні знаходиться в досить стабільній ситуації. Звичайно, це результат тої роботи по диверсифікації постачання ядерного палива, яка була проведена міністерством. І мені здається, це перший результат, який дає спокій в тому, що енергосистема буде забезпечена стабільно. Е, певні певні е, тут також е, було декілька коментарів стосовно постачання газу. На даний момент в сховищах українських знаходиться більше 16,5 16,4 мільярда кубічних метрів. Цього в принципі достатньо для того, щоб з поставками із Європейського Союзу пройти цей опальний сезон. Тому залежність від Російської Федерації стосовно постачання газу на даний момент взагалі відсутня. В нас достатньо газу. Тому прошу понизити градус дискусій. Е, ситуація контрольована.